बट ये असल स्ट्रीट शिक्षा है कहीं पे भी जाओ बॉम्बे हिमाचल गुजरात कहीं पे भी असल स्ट्रीट शिक्षा एक ही शिक्षा होती है और ये आ रही है सीधे 101 बम्बई से क्या Wake up, today's gonna be a good good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Wake up, today's gonna be a good day Set your affirmations, aspirations I got shit to do, the aftermath of preparation Good food, good mood, blood in circulation One step at a time, yeah that's how you make it Set a goal you control and the steps you take them I try to pick one thought, have some concentration And if I make a mistake, it's called education I try to do this every day, call it replication Wake up, today's gonna be a good day Honestly, bolo kya? घूमना ना एक एक क्या आर्ट नहीं बोलूँगी लेकिन एक चाह है यू नो एक तुमको फील होना मांगता है यार कि यार मैं ट्रैवल कर रही हूँ एंड सब मैं इतनी बार बता चुकी हूँ यार if you guys don't travel like locals you not travelling bro you not travelling at all मतलब ये होता है कि तुम लग्जूरियस होटल्स में रह रहे हो that's one part right like ठीक है बट एक होता है कि तुम एक्चुअली एक्सप्लोर करने जा रहे हो and why do explore like what is why is it so important to explore it's important because you relate your life with everything around you because at the end of the day we all are one made from one single energy and it's your sorry it's your right to enhance your power and find more about your energy, about your feelings, and meet people, meet random people, talk about it. And speaking of people, bro, Himachal ki log, they're really sweet, yeah. Matlab, matlab, like for real. मैं there was like this path where I was in creating any content मेरे को नहीं करना था मुझे बस रहना था I want to be and I was walking I walk like around one one and half kilometers alone and it was okay the only thing people told me on the streets वो like beware of animals like okay fine that's that's something significant but you know everybody is really nice and मैंने एक बात सीखी आज नहीं सीखी है वेल बहुत टाइम पहले सीखी जब मैं last to last time Delhi में थी और दिल्ली के मैं चाइना टाउन गई थी वहाँ पे मैंने ये सीखा कि हर चीज़ तुम पैसे से नहीं तोल मोल सकते हो कभी कभी बाटा सिस्टम भी होता है एंड वो बहुत अच्छे से चलता है अगर तुम्हें चलाना आता है and it's a really app thing I learn और I realise and I made use off in my life and I want to pass that yarn to y'all if like you know young children or young boys and girls watching this vlog you gotta be you right and hum mere jaise bahut vloggers hai jo bahut kuch bolte hai but hum kuch hamare man ka nahi bol rahe ye humko feel ho raha hai aur agar bahut sare log same cheez bol rahe hai isse kuch matlab hai na मतबल है कि नहीं इस चीज़ का फिर तो तुम एक्सप्लोर नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा और तुम्हें पता है क्या मेरे पास क्या है देखो अगर तुम दिल से मांगते हो ना कुछ तुमको सही में मिल जाता है आई I मीन mean, ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मन की इच्छा ऐसे सब नहीं बोल रही हूँ मैं मैं बस बोल रही हूँ कि यार मांग के तो देखो पूछ के तो देखो अगर तुम जेन्यून हो तो तुमको मिल जाएगा और हिमाचल के लोग इतने स्वीट है यार ये खीर जैसे है लोग सही में बोल रही हूँ तो मुझे पता है अभी मैं भूल गई हूँ इसको क्या बोलते हैं बट uh, ये मैं कलेक्ट करती थी बहुत साल पहले एंड uh, क्योंकि ये सीजन में आते हैं एंड मुझे अच्छे लगते हैं people also say that it's lucky but मुझे तो ये बहुत आर्टिस्टिक लगता है एंड कुछ भी आर्टिस्टिक चीज़ आती है ना उस पर हमारी नज़र रहती है तो मैं ले लेती हूँ तो ऐसे ही मैं चाय पी रही थी एज़ यूजल एंड एक रेस्टोरेंट में uh, मैंने ये देखा it is very unusual of course पहाड़ी पे तो होगा ही it's a part of pine word and वो it falls off and it's OG bro like wood का है and yahan what they do is they carve it they make like these beautiful different um handcrafted artistic stuff you know best out of waste it's not waste but something different from wood and then they paint it with wood and then they color it and then they sell it um so i know all the deeds and i know how to do it so i got something for me so i asked that guy chai wala ki are ye bahut acha hai kya main ye le sakti cuz udhar bahut sare pade and he's like yeah of course aap le lijiye and i'm like thank you i really like it and it's ye mera og memory you know of himachal instead of buying stuff i would rather take something i connected to and i connect with so i definitely connected to this and look at this beauty जब भी मैं इसको देखती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है कि सब सही है इतने सारे वुड है ये अपने ब्रेन जैसा है sometimes it looks like a pine कभी कभी किसी के बाल ऐसे होते हैं शिजू डॉगी ऐसे दिखता है so see if you can relate you can relate so many things in your life तो keep relating tag me if you relate to something and tag me if you relate to me if you relate to my feelings because these feelings are rare baby these feelings are rare but ye asal street shiksha hai kahin pe bhi jao bombay himachal gujarat kahin pe bhi asal street shiksha ek hi shiksha hoti hai aur ye aa rahi hai seedhe 101 bombay se kya on that note you guys know what to do like share subscribe follow me on Instagram. It's Shivani YDVK. and I will see you tomorrow.